Et salut à tous, c'est Spirit. j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Euh, donc, euh, euh, pardon, excusez-moi. Oui, donc, aujourd'hui, on va faire, bah, comment L'autre fois, j'avais fait un petit épisode où je construisais une mairie, mais la map m'avait pas super plu. Donc, euh, bah, euh, donc je me suis dit, en plus, euh, maintenant, j'héberge un serveur sur mon PC, enfin un serveur local. Enfin, bref, ouais, donc la map m'avait pas super plu. donc, je me suis dit, je vais en faire une nouvelle avec plus de plugins. Donc là, on a World Edit Shopkeeper, Essential, Voxel Sniper, World Guard. World Guard, alors slash speed 2 déjà. Voilà jusqu'à 10, euh, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh, ouais. En plus, les chunks ont du mal à charger, vu que je vais vite. Slash speed. De, voilà. Ouais, euh, donc la map m'avait pas super plu, donc je me suis dit, je vais en faire une sur serveur. donc, bah voilà. Euh, qu'est-ce qu'on va faire Slash game... Slash game rule. Attendez. Je suis pas sûr d'être OP en fait. Je sais pas. Attendez 30 secondes. Hop là. OP de Sky Ok, merci. Oui, j'ai euh, le serveur juste à côté de moi en mode. J'écris ça. Voilà. Euh, donc voilà, bon, j'ai pas mon skin. Euh, euh, non, je crois pas que j'ai mon skin. Non, je pas mon skin. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, donc, on va faire slash game roll. command block put. false slash game roll. Non, pas game rule. Game roll. Today life cycle false slash time set 0 slash game roll. mob spawning false slash game rule, oui j'ai plein de euh, game mode, euh, des game rules à faire. Euh, keep inventory true slash game rule up upgriffing false slash game rule. Si vous voulez une petite vidéo sur les commandes, à quoi ça sert et tout machin, vous pouvez me demander, je pourrais vous la faire. Ok, normalement c'est bon. donc ouais, on va commencer. Donc on va faire une petite euh, île volante des familles. Donc euh, voilà, là. Je pense euh, ici, ça devrait être pas mal. On est à quelle hauteur 140. On va peut-être baisser un petit peu. Ouais. Là, ça devrait être bien. 100... Non, on va rester 120. Voilà, 120, 120 c'est bien. Ok. Alors là, c'est très simple. Tu fais slash slash fil, je crois. Ouais, c'est ça. Slash, slash, fil. Et alors là, tu mets le bloc. Donc moi, je vais faire ça. Euh, je vais faire ça en stone. Ouais. Euh, radius, on va faire ça déjà 20. Ouais, non, peut-être même 30. Voilà. Bon, alors là, maintenant, il faut que ça charge. Voilà. Charge-moi ça. Alors mon client va peut-être crash, je sais pas, on verra bien. On verra comment ça se passe. Ok, alors là déjà, si je vois encore les chevaux bouger, pour l'instant ça va. Ah non, ça va pas. Time out, nickel. D'accord, Bon là il faut attendre un petit peu. Parce qu'en fait je suis encore que sur le serveur. Parce que ça m'a pas encore déco du serveur You are already connecting the server. Je suis sûr que ça va me faire euh, ça comme message ou un truc dans le genre. Ah non, c'est bon. Stopping server. D'accord. D'accord, il faut que je redémarre le serveur. Ça démarre bien. Appuyez sur une touche pour continuer. D'accord, ça démarre bien, j'essaie de faire un truc, le serveur crash. Oui, euh, petit à petit, au fur et à mesure des épisodes, le serveur va un petit peu s'améliorer, enfin, la performance du serveur va s'améliorer. Euh, c'est le temps que, bon, que je code un petit peu tout, puis à force, ça, ça ira mieux. Dépêche-toi. World 1%, 18%, 36%, sur 80% Nether. Ok. Ok, c'est good. Normalement, c'est bon. Non. C'est bon. Là, c'est bon. Là, je suis sûr, c'est bon. Voilà. Hop. Donc, on se recourt. J'espère que la, le truc n'a pas craché. D'accord. Slash, slash, fil. Fil. On va faire... Euh, un vingt déjà. Hmm. Suspense. J'ai pas l'impression qu'on le saura un jour. Ah si, c'est bon. Voilà. Ah, Donc attends, je pour machin, enfin. Tu fais un petit peu ta petite île, tranquille. Et puis euh, tu fais quelques typiques bon pas comme ça, parce que ça c'est un peu dégueulasse. Hop, hop, hop, hop, hop. Voilà, petite île tranquille. Donc euh, bon, voilà. Je sais pas euh, si je vous le mets. Je pense, euh, ouais. Je vous fais une petite avance rapide, donc on se retrouve bah, juste après quand j'ai un petit peu fait l'île, donc on se retrouve pour le petit peaufinage. enfin, comment dire Pour le petit quand je ferai les détails et tout de l'île. Donc euh, voilà, petit timelapse, on se retrouve juste après. voilà, on se retrouve euh, pour une euh, pour ce petit time lapse. Euh, donc ouais, bon, il reste encore quelques petits trucs à, faire, mais bon. Voilà, vous voyez à peu près la forme. donc là, je vais prendre genre, je sais pas moi, ça. Non, peut-être pas une pioche. ouais, une housse, très bien, c'est une houe. et donc là, on va faire slash br de d'air. Et donc là, radius, on va mettre 5. Et donc euh, voilà, là c'est pour terminer un petit peu euh, le truc. D'accord, qu'est-ce que ça me fait Ah, ça me fait... Ah oui, d'accord, oui, ça me fait une sphère. Ah oui, merde. Attends, slash. U 3 slash U 10 what slash U ah non d'accord slash R ah non on veut pas d'accord mais en fait euh, ça se chie dessus je viens juste de carrément euh, tout enlever ce que je vais faire d'accord euh, c'est un fail le total. On est d'accord là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est slash masque 0. Comme ça, tu masques que l'air. Voilà. Par contre, après, bon, ça drop masse gravier, mais bon, ça, se passe si grave que ça. En soi. Oh Tu te calmes, tu arrêtes de m'en foutre sur la gueule, là, merci. Hop. Ah bon, après, celui qui aura en bas... Hop. Et donc après, on aura juste comme ça, ça fait la montagne. Et euh, ça retournera, mais euh, comment Après, tu auras juste à retourner l'île. Euh, voilà. en même temps, on va me dire, ouais, mais tu vas retourner l'île, le gravier, ça va se casser la gueule, ça va faire moche, tout. Non Parce que le gravier, on va le transformer en pierre après. Mais attends, viewer, reste là. Ce n'est pas fini. là Et donc là, là on fait ça. Euh, voilà. Et donc là, on va mettre 2. Voilà, donc là, c'est juste pour vraiment tous les petits détails, euh, tous les petits trucs, euh, voilà. Et là, on va faire un, Voilà. Voilà. Euh, hop. va juste faire ça. Et puis un petit coup. Voilà. Comme ça, c'est un peu recentré. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis con. Voilà. Et donc là, tu fais slash known pour tout enlever des commandes que tu as fait. Là, tu fais slash masque 13 slash br sphère stone 5. Voilà. Et donc là, regarde, c'est magique, le gravier se transforme en pierre. donc là, tu as juste à faire le tour de l'île. Voilà. Bon, là, le serveur crache plus, il fallait le temps qu'il chauffe. Par contre, faut pas oublier de gravier, ça c'est un truc très important. Voilà, donc bah après tu transformes. et des zombies qui sont morts. Bon, après, voilà. Hop. Donc, cette petite île. Ensuite, là, tu fais slash known slash masque 13. Voilà, comme ça, tu masques que le gravier. Et donc là, après, regarde, le gravier se transforme. Ah non, slash br sphère 0 5 aussi, vais oublier ça. Et slash masque. 2 parce que maintenant, ah non, merde. Slash masque. 1. Virgule. Euh, la, pierre, c'est 4. Voilà. C'est ça. Hop. Euh, non, slash masque. Faut, j'ai oublié le 13. 13. 1. Voilà. Oui, bah alors désolé pour ta cobble. Hein. désolé pour la soie, De toute façon, le dessous, pour l'instant, on s'en bat les couilles. Et puis, de toute façon, hein, on a des outils très puissants. Merci. Petit serveur qui freeze. parce qu'il y a Stone en dessous qui se fait masquer. Voilà. Et donc là, c'est cool. Et donc après, là tu fais, euh, euh, c'est comment Je peux, attendez. Hop. Ah si, je sais il faut la flèche slash v non c'est pas ça euh, mais non slash U, merci et re slash U, e. remercie et re slash U, merci voilà euh, c'est... Euh, c'est comment Bah attendez, euh, je fais une petite ellipse, je reviens, je regarde comment ça se fait. Et donc oui, on se retrouve, euh, excusez-moi. donc en fait, c'était pas avec Voxel Sniper qu'il fallait faire ça. C'est avec World Edit, donc tu choisis un cube, donc là tu fais slash slash pause 1. Voilà, ça t'a sélectionné la première position. Ensuite, tu vas de l'autre côté, tu te mets façon à ce que la zone soit choisie. Et là, alors, là, ça doit être bien. Attendez, F3. Ouais. Et. Ouais. Nickel, nickel. Et puis là, en haut, voilà, en hauteur. Ça doit être bien là. Slash slash pause 2. Et donc là, te mets là, tu fais slash slash copy, slash slash cut, non, slash slash, pourquoi ça me met pas le deuxième, slash slash cut, voilà, donc bon, là, bien sûr, le serveur va laguer parce que euh, quand t'as un petit serveur comme moi, ça lag, c'est clair. Là, tu fais slash slash flip voilà. Slash flip slash flip down slash past euh, ouais alors je sais plus trop trop comment faut retourner mais je crois que c'est comme ça hein c'est ce qu'il y, avait écrit sur le forum. Euh. Ah, ça c'est que c'est bon, ça c'est que ça a retourné. Ça, ça veut dire c'est bon, normalement c'est retourné. Là, tu te reco. Euh, là, tu fais... Euh, là, tu prends la boussole. Alors, allez où la boussole La boussole. Et là, tu fais clic droit. Voilà. Et là, regardez. Nous avons notre petite île volante. Euh, bon, par, contre, que le dessus est dégueulasse, mais... Euh, nous avons la petite île volante qui est faite. Donc, c'est slash slash flip down. Et euh, bien sûr, slash game rule. do daylight cycle. false slash game rule. mob spawning. False slash game rule. Hmm. Do Title Drop, je crois que c'est ça. bref, au pire, c'est pas grave. Euh, ouais. Alors là, juste, on va faire ça. Où est l'épée Elle est là. Hop. Adieu. Brr. Ok, nickel. Alors, euh, ensuite là, ce qu'il nous faut, c'est... On va remplacer un petit peu, donc on va faire... Euh, on va prendre une petite pelle en bois, c'est très bien la pelle en bois. Là, tu fais slash au cas où tu avais mis une commande. Pourquoi je suis un écrit, je crois mage, je ne sais pas. Donc là, euh, ce qu'il faut, c'est que tu fasses slash br sphère en sélectionnant la pelle. Hein. slash br sphère euh, grâce c'est ça Ou alors grâce. Non, grâce. Et là, tu fais 5. Ouais, c'est ça, slash masque. Non, peut-être pas 5. Slash 2. Euh, slash BR. Euh, non, slash masque, pardon, je m'emporte un petit peu. Euh, et là, tu masques le 1. Et donc là, normalement, voilà. Voilà, là ça te fait des petites montagnes, t'es content. Voilà, et donc euh, bah après, euh, tu peux faire ta petite île au calme. De toute façon, après l'herbe, euh, ça va se transformer en, en dirt dégueu, donc... voilà, donc après ça va se transformer en dirt. Donc t'inquiète, Euh, puis si après tu veux comment Si tu veux que l'herbe, parce que là bon c'est un peu dégueu en dessous, enfin là par ici, on est d'accord là-dessus, euh, c'est pas très très beau. Donc bah, si tu veux un petit peu faire euh, du lifting et tout machin. donc là tu as juste, je crois c'est la poudre à canon. Là tu fais, tu sélectionnes tu fais slash none, comme à chaque fois que tu vas rajouter une commande slash B E melt, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et donc là, après, tu peux lifter un petit peu, faire des petites montagnes et tout. Tout proprement. Voilà. C'est plutôt good. Moi, je suis relativement content de ce que j'ai fait. Euh, hop, hop, hop, hop, hop, hop. c'est pour euh, surtout reboucher les trous. Alors toi, ça dégage. Ouais, sur le bord de l'île aussi, il faut regarder que ce soit pas trop dégueu. Hop. Mm. Ah, voilà. Voilà. Puis après, si tu voudras faire un, étang ou un truc d'un genre, hmm, bah, tu choisiras. Hop, voilà. Euh, donc c'est plutôt bien. Hmm. On efface un petit peu tout ça. Parce que ça c'est moche. Slash B. Non. Slash B. E. Lift. Euh, non, c'est pas ça. Slash known. Slash B. E, melt. Hop. Là. Et donc là, si tu veux faire un petit étang, euh, tu fais comme ça. Hop, hop, hop, hop. après, t'as juste à un petit peu de tous les petits trous. Hop, slash 0. slash weather clear. Vous avez programmé le beau temps dans World. Ouais. Donc là après, pour remplir, voilà. Donc euh, petit truc. Hop. Hop, tu mets ton seau tu fais. Tu te mets là. Si possible en volant ça tu glisses pas. Et là tu fais slash slash fix water. Ouais, je crois que c'est ça. Non, ou fix water comme ça. Ouais, il n'y a pas de E à fixe. Fix water. Et là, tu choisis ton rayon. Donc moi, je vais mettre 20. Voilà. Et c'est parfait. Donc euh, voilà, ton petit étang. Après, t'as juste à planter 2-3 arbres. Euh, donc euh, voilà. Euh, on va juste mettre le spawn. Donc euh, bah, j'espère que cette vidéo tuto, enfin pas trop tuto parce que c'est plus euh, une série, mais voilà, bah, vous aura plu. donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres petites vidéos comme ça, construction et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des choses, enfin que je construise des choses. et puis moi, je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit salut